Ich fahre mein BMW Coupé. Was ist dir passiert? Wer hat dich gefickt? Zeige mir. Ich breche ihm sein Genick. Keine leeren Worte, Handlungen setzen. Diesen Bastardsohn, wir werden ihn zerfetzen. Rufen meinen Bruder an, steige in den Wagen. Keine Zeit für Fragen, wir werden ihn kaputt schlagen. Keine Angst zu klagen. Lege ich zu den anderen, ich steige in den Wagen. BMW Yacht Coupé, schwarz lackiert, ist für BMW Coupé. Alufelgen und Zähne und Lichter, um zu blenden. Diese Wichser, Freiheit und Vorwärtstrang. Ja, ich lege einen den ersten Gang, Wechsel in den Motor, ich steige auf das Gaspedal von meinem BMW Coupé. BMW Coupé. BMW Coupé. Fahre mein BMW Coupé. BMW Coupé. Zehn Minuten später, vor seiner Haustür, haben ihn aufgespürt. Fünf andere Wagen stehen bereits mit geladenen Waffen. Kein Zeit verlieren, umzingeln das Haus, wir holen ihn da raus. Sag meinen Brüdern, alle Seiten abgesichert, Waffen werden entsichert, Waffen werden geladen, scharfe Patronen, Magazin in der Tasche. Er sitzt in der Patsche, hat keinen Ausweg, er kommt zu der Vordertür, bettelt um Vergebung. Er ist bekannt in seiner Umgebung, geht auf die Knie, wir haben gewonnen. Seine Ergebung wir ziehen wieder ab steige hinein in meinen BWI 8. BMW Coupé BMW Coupé Fahre mein BMW Coupé BMW Coupé BMW Coupé BMW Coupé. Pavement BMW Coupé. BMW Coupé.